Nazitaka halmashauri zote hizi kusitisha utoaji wa ukarabati wa majengo chakavu katika jiji la Mwanza ili kutoa fursa ya uendelezaji mpya wa viwanja hivyo kwa mujibu wa mpango kabana. Sasa hii pia itakuwa ni fursa kwa wamiliki wale wanaomiliki majengo yao, wale watu wazima wa zamani kama kibali cha ukarabati hakitoki, manake sisi kama serikali ya halmashauri husika tuwawezeshe wale wananchi kuweza kupata wabia sahihi watakao kuweza kuwasaidia katika swala zima la kuendeleza miji, badala ya kumdanganya unamwekea maduka matano sita, kitu ambacho mwisho wa siku si sahihi sana, kwamba unakuwa unampoteza tu. Kwa hiyo niombe sana katika hili tusaidie kuwa tambua wale wananchi na kuambia mpango wetu sasa hapa tunaweka kitu gani, mumsaidie kupata wawekezaji wako wengi, afaidike na yeye kwa ardhi yake, na sio swala la kumdanganyia uh, frames za maduka wakati hapo baada ya siku chache hapatakiwi kuwa hivyo. Niwaombe tumieni website yenu, mnayo na wakati wa kuzindua tuliwaambia, leo tunazindua isiwe sasa ya kukaa kwenye mashelfu Tangazeni ulimwengu ujue. Wengi sasa hivi wanakimbilia Tanzania. Sasa kama tuna vitu vizuri ndani ya jiji la Mwanza kwenye master plan tumevifungia, tumemsikia mkurugenzi wa makazi amesema kuna fursa nyingi ambazo ziko kwenye master plan. Nani anazijua? Tunazijua sisi wenyewe tu hapa. Website zetu zipo, wala haziwe updated toka ilivyoandaliwa mwaka ule mpaka leo. Hakuna kipya kinachoingia wala kinachotoka. Sasa hatuwezi kuendeleza miji kwa namna hiyo. Niwaombe sana tutumie teknolojia tulionayo kuhakikisha tunatangaza fursa zilizoko katika jiji la Mwanza, lakini pia tutumie vizuri uwepo wetu wa kuwa ni habu ya miji ya maziwa makuu pamoja na East Africa ili tuweze kuvutia watalii wengi.